девочка, которая тренировалась, ну, наверное, 500 секунд в лесу у железных деревьев, покажет, как ломать камни голой рукой. Это был э, прикидочный удар. Подожди, сосредоточься. Тихо, тихо, тихо, тихо. Собери всю волю в кулак. М-м-м. Отлично. Так ты сломаешь руку. <laughs> Стой, стой, стой, стой, стой. Отлично!